Boa tarde a todas e a todos. Ben, despois do debate do día de hoxe, eu chego á conclusión de que o goberno non é incompetente. Está facendo a política que quere. E a política que quere é ter unha sociedade pobre hm, e un grupo de ricos moi ricos. E para eso están traballando. Ese é o seu plan. Polo tanto, creo que son competentes, simplemente que o seu plan non coincide co plan da sociedade. Vostedes gobernan para uns poucos, non para os moitos. E aí está o gran problema. Vostedes aplican unha política económica que crea unha dependencia eterna. Non crea benestar, acabou coa sociedade do benestar por moitos anos. Empobrece a clase traballadora, empobrece os pensionistas, empobrece os nenos e as nenas do noso país. Por primeira vez depois de moitos anos, no noso país hai nenos e nenas que pasan fame, hai nenos e nenas que pasan frío, hai nenos e nenas que dependen de moitas que teñen moitas dependencias, moitas necesidades. Pero tamén despois de moitos anos o noso país sigue emigrando como nos anos 50 e 60. E a mí me parece increíble que dende a Consellería se nieguen os datos de emigración. Eu os miraba agora Eh, datos do 1 do 7 do, deste ano, datos do INE, dice a migración en Galicia crece un 71%. Un 30% da migración son mulleres entre 30 e 49 anos. Galiza perdeu no último ano 14.763 habitantes. Eso é a realidade. A migración en Galicia no ano 2008 emigraron 7.347 persoas. No 2009, 9.390 1.636, no 2013 12.624. Donde está o éxito das súas políticas? Como son capaces de negar a pobreza infantil? Como son capaces de negar a pobreza das persoas desempregadas sin ingresos? Como son capaces de negar a emigración que se está dando no noso país, sobre todo de mozas e de mozos? Precisamente desos que están en edade de ter fillos e vostedes queren solucionar o tema demográfico con con unhas poucas medidas fiscais que non levan a ningún outro lado. Vostedes pensan que a xente se lle dan 100 euros, 400 ou 200 xa se anima a ter fillos. Non entenden nada deste país. Viven nunha sociedade paralela que non sei de onde a copiaron o quen lla comentou, pero non é a sociedade na que vivimos todos e todas nós. Unha política económica que non aposta polos tecidos productivos. A min me espantou cando leín os orzamentos e se fala de turismo e se fala do sector agrogandeiro, punto. Non se fala de nada máis, pero es que ademais non, nin siquiera se aposta polo sector agrogandeiro. Que pasa con o noso leite? Que pasa cos nosos montes? Abandonan vostedes totalmente a política agrogandeira, pero tamén abandonan os nosos mariñeiros. En loita, en solitario, sin o seu goberno ao lado, porque o seu goberno está mirando para outro lado e defendendo outros intereses que non son os da xente do mar. Pero tamén un total desinterés polo tecido industrial. Falaba esta mañán e poña como exemplo Freiremar o Pórtico, pero tamén podemos poñer, por exemplo, o a, a gran abandono do sector conserveiro. Acordémonos do que pasou con Conservas Cuca ou o que está pasando hoxe no sector da automoción co señor conselleiro aplaudindo a Citroën por precarizar as condicións laborais de toda a automoción e por ende dos demais sectores que van vir detrás como non falar do naval e das auxiliares do naval totalmente abandonadas, que vai pasar? co naval de Ferrol, que vai pasar con naval en Fene, totalmente abandonados por este goberno. Pero que ademais non solamente condenan o presente deste país, están condenando tamén o futuro deste país, o futuro das próximas generacións e a viabilidade dos próximos gobernos, porque dende logo vostedes non van a repetir, inda que intenten trampear con modificacións nas, na legislación sobre relacións políticas. Acaban vostedes co sector público, están matando, están matando de inanición, o están matando para poder privatizar, para poder darlle negocio aos seus amigos, privatizando sanidade, ensino e servicios sociais. Unha política económica que nos leva a aumentar o desemprego e a que o pouco emprego que se cree sea, se sea de moi baixa calidade, con moi baixos salarios, con xornadas eh, con contratos en fraude, xornadas a tempo parcial, un incremento de débeda que hipoteca o futuro do noso país, un goberno sumiso a España e a Europa que non se molla para buscar solucións para o para noso país nin reclama competencias, prefire obedecer que gobernen por el e así non ten que dar explicacións. Permite que rouben os parados A través de eso que se chama Operación Z nos dimos conta de como a propia xunta permite que se roube os máis débiles, os desempregados do noso país. Por eso exiximos tamén auditar a débeda. Na política contra a violencia de xénero é todo propaganda pura propaganda. Non hai unha protección efectiva, as mulleres siguen morrendo, inda que denuncien os seus maltratadores. Os xulgados na contra a violencia da muller son escasos e non están preparados. As propias mulleres vítimas de violencia de xénero con fillos ao seu cargo vemos como son desafioazadas e botadas das súas vivendas. Porque ademais Hai outra cousa importante cando unha muller perda a súa vivenda. Unha muller sin vivenda é moito máis vulnerable que un home sin vivenda, pero a vostedes lles dá igual tamén. Pois sobre todo cando sabemos que a pobreza se cerne sobre todo sobre as familias monomarentais. Políticas que desprotexen o patrimonio cultural, etnolóxico, arqueolóxico, natural e paisaxístico, que é unha gran fonte de riqueza deste país que vostedes desprotexen desprezan. Polo tanto, imos a, como non podía ser outra maneira, a apoiar as emendas dos grupos da oposición. Nos parece importante a insistencia dos grupos da oposición tamén no incremento de ingresos que se niega a levar adiante o Partido Popular. Pero ademais queremos insistir tamén na pouca sensibilidade social do goberno, cando vemos casos como o de Beatriz de Vigo, enferma de cancro, que tuvo que ganar nunha sentencia o dereito a unha pensión porque o goberno lle niega aos enfermos de cancro que non teñen ingresos unha pensión para que paguen a súa medicación, para que paguen a súa vivenda. Como se pode ser tan insensible neste momento? Porque as políticas sociais non son o que vos, vostedes entenden. A política social non é a caridade cristiá, para eso se hasta a Iglesia. A política social é un dereito dos cidadáns e un deber do goberno. Polo tanto, e xa vou a ir rematando, o goberno Falaba antes, referíndose á alternativa galega, de que si por un lado se pide que se cumplan uns artigos da lei e se pide que non se cumplan outros como 135 da Constitución. Evidentemente, porque vostedes sempre cumplen a lei Porque cando non lles gusta, cambian. E unha vez que a cambiaron, a cumplen. Esa é a súa forma de cumplir a lei. Cambian o que non lle gusta para poder cumplilo. E os demais, o que pedimos é que se cambien e temos que aturar todas as injusticias legais que vostedes legislan en contra da maioría social e a favor das grandes fortunas e dos grandes oligopolios. Polo tanto, non nos queda máis que lamentar a falta de ética social, a falta de compromiso social deste goberno, a falta do seu interés por gobernar, por pedir competencias, a falta do seu interés por diseñar os sectores productivos deste país e apostar por eles, a falta de interés en ter un ensino de calidade que produza titulados de calidade, tanto a nivel universitario como en formación profesional. Como vamos a ter la industria 4.0 se non temos formación para os traballadores desa industria? Queren empezar a casa polo tellado, solo saben facer publicidade e propaganda. PPDG, publicidade e propaganda de gángsters. Nada máis e moitas grazas. Queda retiradas esa expresión.